И здравейте хора! Аз съм Стефан Кръсев и днес ще реагираме на кратко страшно филмче. Но преди да започнем ви моля да се абонирате с камбанка и да харесате това видео. Долу в описанието ще има линк към оригиналното видео, което съм изтеглил. И горе в дясно ще ви взязват другите такива видеа, които реагирам на кратки страшни филмчета. А сега нека започваме. Окей, микробус. Тази от демон ли е обладана? Нещо е дръпна надолу. А назад еде. Зелено тръгва и тръгва и повече си гледаш телефона па изпусен е с телефона. Просто тръгни! Добре, преследва буса. Явно иска да помогне на момичето в буса. Стъмнява си, това не е добре. това е доста крипи. Буза стои на едно място. И то а, вечерта. Поне скри колата. Хоп, щупи с телефона. Гледай, гледай. Сега съм ще отида до вратата и ще изкочи някакво чудовище. Нали? И ще, и ще изкрища. Приготвя се да го шибне, въпреки че стъклото е затворено, Окей, вратите се отвориха. Пак е готово да шибне. Няма никой. Хора тук вече се напреднаха. Как ме е стресна. Не, не, не ми кажа, че буза сам, ще тръгне се. Помислих, че те са е я правила и помислих, че това вече е, ще е някакъв джъмскир. И аз някакво се стресна, като ти видях лицето. Като сега е светло, докато записвам видеото, защото видеото е снимано предварително преди часове, нещо такова или преди дни или преди седмици, не знам. Това видео се заснима на герил ден, на 6 май. Три години по-късно Това сега е абсолютно същото. Сега пък и си. Направо я изблъска. Ми това хора беше от клипа, надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк, абонирайте се камбанка. банка Горе ще че не излизат другите клипове, където реагирам на кратки страшни филмчета. В описанието ще е линк към оригиналното видео. Аз бях Стефан Кръстев и чао!